we are the only European minority that we've been here, and we are present in all 12, 28 uh, member states. So it doesn't make it doesn't make us special because everybody, all, all human beings, we are equal. But I think we it, it's our right to earn this title. 19th century until 1989 maybe, the Roma were perceived by the state, by the government and by the Romanian population more like a social category than an ethnic minority. oameni care s-au mai întors uh, din Transnistria nu au fost uh, compensați pentru pierderile lor, nici imediat după război, nici uh, chiar în, uh, în prezent. Abilimane România le pralența, S-a mașopral, mulim rudei, murodat, abiliam parpale, năcăjime vai de amenzii. Ca să le rove trăilă, ca să nu are ce miră la cont, n are ales o hal și la cu colegi care merg la hal Proprietățile lor au fost uh, confiscate, au fost românizate. Puțini uh, din cei sau, care au revenit, casele lor erau uh, distruse, erau uh, jefuite, vandalizate. Tana vileaman din România, sopenecă cărdi. linia ară grasa, linel urdonasa, linel galbi, sargenah drum amară țoale, popai, हमें बेसा सास्तीर चीन हजाए बख्ताली nu mai au luat sahcadeacă. Ai tăsă sahcadeacă. Că ai ce să mai de păcimii mime. Din 48-49, romii nu au fost recunoscuți ca grup etnic, uh, nu au fost recunoscuți de stat, nu au putut primi uh, aceste drepturi. Ai gine cu pensia. E pensia că. Palai pensia cadea că mai penina că râna mengă, mai penina că mai dina me. Ei, ce mai din canci? Mai deam amendar, <laughs> po galbi bară, po tri bară. Despre Holocaust în uh, spațiul românesc, uh, cel puțin în perioada comunistă, nu s-a vorbit mai nimic. Despre rom cu atât mai, uh, mai puțin, abia după 1989, uh, cei puțini rămași încă în viață, deci după deportări, după cei 45 de ani de comunism, Uh, au putut încerca să-și obțină drepturile, uh, dar, din păcate, deși romii au fost deportați de statul român și responsabilitatea este în primul rând a statului român, uh, aceste drepturi nu au venit. Romii ar trebui să se organizeze mai bine și să transmită celorlalți un mesaj foarte clar că una din principalele probleme cu care se confruntă romii în România este rasismul și discriminarea. foarte multe abuzuri care sunt vizibile chiar și acum, la mai bine de 16 ani de la data în care această lege a fost dată. Este un proces birocratic extrem de complicat, dar aceste abuzuri, această insensibilitate, această necunoaștere a ceea ce s-a întâmplat cu romii, în, uh, în uh, perioada războiului, ei bine, această ignoranță continuă să existe și acum și sunt oameni încă în viață care suferă de pe urma acestor. The situation of housing is one of the worst, uh, not only in Romania but uh, throughout Europe, as we, there are a lot of uh, forced evictions. So there are a lot of Roma who live in uh, their homes. Some of them live for generations, not just for years. And uh, one day uh, the mayor wants to kick them out, either to grab the land for economic and corruption reasons or to get rid of the Roma from the town, so for racist reasons, or both the Roma houses are demolished. Hundreds of Roma with their families, their children, women are uh, kicked out and then they are uh, placed in toxic areas at the outskirts of the cities. In most situations when families are evicted, uh, there are uh, huge, huge problems. First of all, they have no uh, place to sleep. Most of them would lose their jobs uh, because they are placed outside the city. Going to a job is very difficult. They cannot have showers. Children are having a very hard time to stay in school. They lose basically everything. That house good or bad, is being destroyed. Everything that have gained for two generations is lost in one day. They are outside with, with absolutely nothing, maybe a blanket or whatever they can get their hands on. Abia de un secol și jumătate romii sunt oameni liberi, lucru pe care cred că mulți dintre uh, cetățenii României nu-l cunosc. spune că în timpul ăsta de aproape 160 de ani au avut mult prea puține uh, lucruri la dispoziție ca să se poată dezvolta. După cum bine știți, uh, romii totdeauna au stat la uh, marginea uh, orașelor și comunelor, așa după cum bine vedeți, și aici niciodată nu stăteau în, în municipiu. Toate aceste uh, disparități și decalaje uh, le-au redus cumva oportunitățile de a se integra de a se dezvolta așa cum trebuie să fie un popor bine înrădăcinat. Este nevoie de o construcție etno-politică, pe de o parte să promovăm și să conștientizăm pe toți romii de propriile valori culturale, iar pe de altă parte să-i mobilizăm și să creăm o mișcare civică și politică care, într-un final, să determine apariția unei clase politice care să le reprezinte la cel mai înalt interesele și să fie vocea lor. Încercăm să facem activități care să sprijine identitatea și cultura romilor și să-i ofere acestea, din urmă demnitate, pentru că unii romi sunt săraci, alții nu sunt. Însă toți romii au nevoie de demnitate, de tratament egal și de stimă de sine. My life is Roma, my behavior is Roma, my uh, habits are Roma, uh, everything that, that, I do, I'm, I'm Roma and I'm proud that I'm Roma. I think uh, discrimination or, or hatred, it's, uh, it's it's one of the instincts of human, of human beings and that is inside. So you have to be educated not to discriminate. So I think we have to educate people not to discriminate. keep your traditions, but try to change, to update yourself to the level and to the standards of the society.